皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はですね車椅子の人が新幹線のチケットを取る時の徹底解説をしていこうと思います、えー、飛行機はもうやったので飛行機を見たい知りたいという方はそちらの動画を見ていただければと思うんですが新幹線のチケットって結構ややこしくてちょっとやろうやろうと思いながらやれずにいましたがコロナ禍 が終わってこれから旅行という方もたくさんいると思うので、えー、解説をしていきたいと思いますはい早速なんですが新幹線のチケットの取り方としてまず窓口行って、え予約を取る方法次に電話をして予約を取る方法そしてネット予約、まあ、この3パターンが基本的に挙げられるのでこの3パターンごとにお話をしていこうと思います。 はい、えー、新幹線の座席というのは基本的には私たち車椅子の人たちが予約を取る場合は指定席となります自由席と指定席ってあると思うんですけど基本的には指定席にあの車椅子スペースがあるので、えー、指定席を取ることになりますで指定席も車椅子対応座席といって、まあ、この席がいっぱい車両に 2つ椅子が並んでいるところが1つ外れてそこの隣にその空いたスペースに車椅子を止めれるっていうところが車椅子対応座席になりますでもう1つが多目的室ですね多目的室はもう本当にザ個室ですその個室は新幹線の中で1つしか えー、席がありません、まあ、この2つをのどちらかを取るんですけどまず窓口で直接予約をする場合っていうのは緑の窓口があるところに行って、えー、列に並んでで車椅子席予約したいですよっていうので紙を渡されるので紙に自分が乗る駅から降りる駅のところなどをこういろいろ書いてで 車椅子対応座席がいいのか多目的室がいいのか新幹線の名前ですね「燕ばめ何号」とか「えさくら何号」とかそういうのを全部書いて紙に書いてその場でお渡ししますでそうすると空き状況とかいろいろ調べたりしてその場でチケットを取るってなると多分30分以上かかることは結構あるので、えー、今日乗りたいんですっていう時とか まあいいなと思うんですけど、えー、やっぱりそうじゃない時に並ぶのって結構私は面倒くさいなと思う派な人間です。でデッキってありますよね席じゃなく車両と車両の間にあるそのデッキっていうのは基本的に自由席なんです まあ、例えば区間的に30分の区間しかない新幹線のね区間とかっていうところもたくさんあると思うんですけどその短い区間とかまた1時間デッキでも過ごせますっていう人であれば自由席のチケットを買って普通の在来線を乗るような感覚でねスロープ手配をお願いすればあ結構そのまま早く乗れたりします次の次に乗れたりとか早ければ15分後くらいの新幹線に乗れるっていう場合もあります 実際私も京都から大阪に行く時新幹線使ったんですけど10分15分くらいだからその場で買って事前予約とかもせず次のこの新幹線に乗りたいですって言って車椅子の友達と一緒にデッキに乗りました次に電話予約なんですが新幹線ってそもそもその区間区間で会社さんが違いますよね例えば九州だったら JR 九州博多から 新大阪間までだったら JR 西日本で新大阪から東京だったら東海 JR 東海でその上は JR 東日本で北海道は、え北海道っていうその場所場所で違っているので自分が乗りたい区間の山陽新幹線なのか九州新幹線なのかそういうのをちゃんと分かった上でその路線の会社さんのサポートセンターまで 電話をします例えば JR 九州サポートセンターとかっていうふうに検索すると出てきますでサポートセンターに電話をして、まあ、いついつの何っていう新幹線に乗りたいですみたいなまた対応座席が多目的なんですみたいな感じでやり取りをします、まあ、基本的には電話であればサポートセンターの方がいろいろ質問をしてすぐに答えてっていう感じになると思うのでまず自分の中では どの電車に乗りたいかで第1希望とか第2希望とか聞かれたりするので基本的には、まあ、第2希望くらいまで時間とその車両名を自分の中で調べた上で電話するっていうのがいいと思いますその場で決まるわけではなくて多分折り返しの電話っていうのがどこの会社もあるので空き状況を確認するので空き状況を確認次第また折り返しの電話をします 多分その日に帰ってくることが多いですがその日のうちに折り返しの電話が来てチケットの予約ができましたよっていう風になるんですただチケット手元にはないので緑の窓口があるところまで自分でチケットを取りに行かないといけないですでその時も電話で取りに行く緑の窓口の駅がある駅はどこに行きますかというふうに聞かれます自分の一番 最寄り駅に緑の窓口がある人は多分そこの指定でいいと思いますしその一度指定したチケットをどこどこに取りに行きたいですこの駅にいついつ取りに行きたいですって決めたらもうそこの駅にしか取りに行けません途中であここの駅じゃなく違う駅がいいなっていう時に 手配できるかってなったら予約したチケットをキャンセルして改めてまた一から予約をして手配場所の駅を変えないといけないっていう面倒くささがあるので本当に一度決めたことを変えるっていうのが難しいですで乗車日の1ヶ月前 から2日前までの電話予約しかできませんなので前日とか当日っていうのは電話予約できないしそういう風になった場合は基本的には直接窓口に行くという風になります次ネット予約ですけどもネット予約のページはこんな風になっていて必要な項目を入力していきます 電話と同じようにですがそれぞれ会社さんのホームページがあるので自分が乗りたい区間の東海道新幹線なのかそのホームページに行ってそこの専用の車椅子申し込みページにお手伝いのページに行ってネット予約をしないといけないですまたそこで必要項目をいろいろ入力していく中でまたそこで完了じゃないですよね申し込みをした上でまた電話がかかってきます 電話がかかってきて改めて同じことをほとんどの会社さんが聞いてきますであそれで大丈夫ですよそれで大丈夫ですよって言ったらじゃあまた切ってじゃあまた改めて空き状況を確認してまた折り返しますねっていうので2回電話がかかってくることが多いです、えーと、と会社さんによって駅によっては一発で取れましたよって言ってくるところもあるんですけどそこそこの会社によって多分やり方が若干違うので え2回電話かかってくるところもあれば1回で終わるっていうところもありますでまた同じようにチケットを取りに行かないといけないです電話予約と同じようにいついつ、えー、そのチケットをここの駅に取りに行きますっていうのを事前にもう言っておくんですねそこの駅に取りにっていうのがありますで同じようにネット予約も 乗車の1ヶ月前から、まあ、2日か3日ちょっと会社によって違うんですけど、まあ、大体2日までですね車椅子チケットのその大変さっていうのがずっと言ってるんですけど一度決めた受け取り場所を途中で変えれないっていうのがすごく面倒くさいんです 自分の予定って変わる時ってあるけど、うん、わざわざ遠回りしてでも受け取りをそこに行かなきゃいけないっていうのが面倒くさいし例えば私は今福岡から静岡県まで飛行機で行きます。で静岡から東京は新幹線で行きたいですってなった場合ってあるじゃないですかそうなった場合福岡で新幹線のチケットを受け取ることができないんですよ 発着がそこにはないから <laughs> 静岡の自分が受け取りたいと思う緑の窓口で受け取りをしないといけないんですそれが面倒くさいとっても面倒くさい一発で終わらせたいのに終われないっていうのがありますしかも緑の窓口って結構今少なくなってきてるんですよねそもそもどの駅にあるわけでもないしある駅っていうの決まってくるので 自分の道中に緑の窓口がある駅を通るかはわからないです新幹線が発着するその駅でもしチケットを取ろうとすると今度めちゃくちゃ並んでるんですよ緑の窓口って本当に並んでて主要の新幹線が止まる駅っていうのはめちゃくちゃ並んでるので新大阪だとチケットをただ取りに行きたいだけなのに 30分くらい列に並んで申し込みをしておいたチケットをただただ受け取りに行く支払いをね含めて受け取りに行くっていうことをしなきゃいけないっていうのが本当に私はそれちょっとどうにかなんないかなっていうふうに正直思います1回だけ、えー、岡山の駅に行った時にその時は新幹線が止まっちゃってとかなんいろいろなんか問題があって ま、緑の窓口が本当に混んでたんですよねでも私はその遅延云々に関係なくただただチケットを取りに行きたいだけだったのにそこに巻き込まれるの嫌だなって思ってて緑の窓口の外に駅員さんがいたので「すいません」と「チケット取りに来ただけなんですけど この列並ばないといけないですかねっていうふうに聞いたら「あ大丈夫ですよ」って言って列とは違う窓口に <laughs> 案内してくれてチケットの受け取りをすぐできたっていうのがあります。受け取りだけを発見機とかで手帳を見せてそこで割引を受けられるっていうことはあるんですけど発見機とかでうまくできないかなっていうのは正直あります。 であとスマート EX とかそのネットでねチケットを完結できるシステムって今あると思うんですがそれにも一応車椅子対応座席の予約をできるのはありますだからネットで完結できるっていうのはあるんですけどただ割引は受けられない面倒くささを取るかあ料金を取るかみたいなお手帳を持ってなくて 車椅子を利用されてる方とかもたくさんいらっしゃると思うのでそういう方はスマート EX で簡単に車椅子の席を取ることができますでじゃあその座席についてなんですが車椅子対応座席と多目的室どっちがいいのっていう風になると思うんですけど多目的室ってちょっと予約がめんどくさい そうなんですなんか自分らの管轄とはまた違うところに電話をして空き状況を確認しないといけないらしくて普通の対応座席の予約を取るのと多目的室の予約を取るのとでは確認の時間が長くなるのは多目的室です例えば予約して今日乗りたいんです今日新幹線に乗りたいんですっていう時は対応座席を チョイスすると多分早くチケットの手配ができるかなと個人的には思ってます車両によって座席の大きさであったり通路の広さっていうのは違うので車椅子がその対応座席のスペースにいると通路がめちゃくちゃ狭まったりする新幹線もあります山形新幹線はそうで私が対応座席にいると キャリーケースをガラガラってしながら人は通れないです横になりながら通らなきゃいけないのでめちゃくちゃ申し訳ないなという気になりますがでしかも扉の前にセッティングされてる場合があるのでちょっと動くだけでも自動ドアが反応して <laughs> 申し訳ないなっていう気にもなりますであとテーブルっていうのも なかったりします車椅子って基本的にはそこにそのまま乗るんじゃなくて座席に乗り移ってくださいねって言われるパターンも予約の時はあるんですよねでも動きながら異常できない人とか異常が難しい人の場合はやっぱ乗り移れって言われても困るわけじゃないですかだからそういう面倒くささを回避するのであればやっぱり多目的室が一番安牌かな個室だしっ 車両に1個しかないので争奪戦になるっていうのもあります車椅子の、ね、座席数が少ないっていうのが問題になって車両によっては対応座席のところが6つぐらいスペースがバッてあるところがあると思うんですけど、まあ、電動の人とかだと多分いいのかなと思いますが手動タイプの自分でこう自走するタイプの私からしてみるとあれだとなんか掴むところ とかがないポジションとかもあるのでなんかそこになったら困るななんかバランス取れずに乗りにくいなっていう風な思いがあります、まあ、本当に不安な方は、まあ、一番は電話予約かな安牌なのは電話予約だと思います えー、私の概要欄にごめんなさい北海道は抜いてます四国もごめんなさい抜きました JR 西日本 JR 東海さん、えー、JR 東日本 JR 九州さんのサポートセンターにすぐ飛べるページをあの概要欄に貼っておくので是非それをコピーして自分のスマホのメモとかに入れておいてください皆さん是非あの保存しておいてください。 あとトイレなんですけど行けないことは正直ないですがやっぱり揺れてるのでどうしても移動するのが大変っていうその異常しておトイレするとかっていうのは結構大変かなと個人的には思いますなので私はもうレッグバッグとかをつけてそのままトイレに行かずに、まあ、乗ってたりっていうのがあります。 こんな感じで車椅子で新幹線どうやって乗るのチケットをどうやって手配するのというのを説明しました是非皆さん新幹線使ってそんなに大変じゃないのでお出かけ楽しんでみてください、はい、ではこの動画が良かったな役に立ったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました you